ministro, veja o que fez. Não há direito, eu sou um bom português. Ainda me lembro de que prometeu. E agora, no fundo, quem se lixa sou eu. Falso democrata é o que tu és. Eu sou uma barata que esmigalhas com os pés. Pertenço à classe do Zé Povinho. Há sempre cego, fazes de mudo. Dizes que não sabes, mas sabes de tudo. Chofer privado e carro do Estado. Dizes que não sabes, mas sabes de tudo. Falso democrata é o que tu és. Eu sou uma barata que esmigalhas com os pés. Pertenço à classe do Zé Povinho. É sempre o Estado, humilhado pela nação, fica calado, isso é que não. Roubado o Estado, humilhado pela nação, ficar calado, isso é que não. Esta música é dedicada ao Senhor Primeiro-Ministro e a todos os barões agravatados deste país. Para me tornar mais esclarecedor, daqui fala a voz do povo que vive com a camisa suada. 12 horas por dia e nunca chega a ter nada, nada, nada, nada! Lá, lá.